我今天告诉你一个教练员和爱好者百分之百都遇到的问题，而且你们都不知道哪儿出了问题。我告诉你来，来，谢教练打靶啊啊，来吧，来了，直直摆啊，嘘，啊，再来一遍，嘘，好看这边啊，仔细看摆拳，来，再来，哎，看到了吗？再来一遍啊，慢一点摆拳，哦，戳拇指了，看见了吗？ 什么拳套有问题？有毛问题？很多人说，为什么我买的任何品牌的拳套，左手拇指都疼呢？哥们儿，教练是不是欠扶的？肘子没有往里压？哎，为什么只是左手疼，右手不疼呢？OK，为什么总是左手拇指有问题呢？所以很多人知道啊，扶把正确摆拳是他娘怎么扶的呢？我告诉你，这百分之九十的教练都会扶错的。你不要看完我视频，你说你对了，然后你告诉你之前没错，你是错的。看肘子。 垂直于地面摆拳，崩这个角度，无论你是打美式摆拳或者欧式摆拳，你都非常安全。有的人是这样打的，比如说谢良这么打，停在这里，看接触拳面的时候，看似没问题嘛，因为手腕你可以上下移动的。但是很多人打的是美式摆，所以这个时候，如果你的缠手带缠得很紧，然后手指假设恰巧没有受伤的话，那受伤的就是肘子。 要这样拿把好，你说我对了，好，不好意思，还有一点，你他妈有可能也错了。看着直摆怎么扶？直拳摆拳直接立起来，很多人是这样的，直拳摆拳从这边画一个弧度过来，哥们儿，你能看到这个弧度的力吗？是弧线的力，他打的力是横向的力，和你弧线的力对起来的时候，手腕依然会受伤。啊，只知其一不知其二，不要认为我立起来就对了，不一定。错的再来一遍，慢一点轻点，看错的，啊。 这就是错的，因为这个力旋转过来看，它会带动他的手腕的，他会受伤的。所以他打的再大力，你都要直接立起来看，直板，啪，再来一遍，把力给，啪，看，啪，一定要把肘子立起来。所以很多朋友一定要注意啊，你的拇指有问题，你要仔细看一下你的教练是不是这样扶把的。但是你说你教练这么扶把，我不跟他学了，不要，因为大多教练扶这个动作可能都有问题。 所以大家互相纠正。如果你训练中有同样类似的问题，在评论区见，告诉我，我说的对不对？